しっかりしてしのくんみんな同じだよでもさくらさんのめだもん日向様お気の毒にそれにしてもなんで俺たちはみんなからこんなに離れておまけにガチナルさくらちゃんうん と任務に遅れるわよあさくらちゃん寝ぼけるなあなたは安心して君たちの味方だよナルトを回復してくれて君はナルトの彼女かなうんうんうんうんまあそんな感じ <laughs> あんたは黙ってなさい <laughs> シナに少し似てるかなこの子あれ遅いこの葉隠れ秘伝怪術奥義なんだ忍術じゃないのかありがとうコツが分かったよブス ぶっ飛びすぎだってばよえ何がです私は山中花店の娘で山中いのって言いますいけさい思いっきりぶちかましちゃってつまりその逆を言えばよろしくえっと美人さん She makes me mad.